Benar-benar luar biasa, comebacknya Cristiano Ronaldo ke Manchester United membawa kebahagiaan bagi para penggemarnya. Euforia itu terlihat dari banyaknya minat pembelian jersey Ronaldo jelang pertandingan perdananya di klub MU pada Sabtu nanti 11 September 2021 di Old Trafford lawan Newcastle. Ya, benar saja penjualan jersey Manchester United nomor 7 yang terkenal digunakan Cristiano Ronaldo telah memecahkan rekor Liga Primer dalam hanya waktu 12 jam setelah dirilisnya jersey itu. Menurut laporan di Inggris pada minggu ini, jersey Ronaldo mencatatkan dalam 12 jam setelah jersey Ronaldo dirilis. Para penggemar mengeluarkan 3,25 juta pounds setara dengan 642 miliar untuk jersinya. Seperti diketahui, MU membawa kembali Ronaldo dengan kontrak selama 2 tahun sampai 2023. Kesepakatan itu membawa keberuntungan bagi United, tentunya. Penjualan kaos MU merupakan bagian dari kecil dari pendapatan klub di musim lalu itu. Yang setahun hanya mencapai 509 juta pound sterling. Manfaat finansial nyata dari membawa pulangnya Ronaldo, salah satunya dari nilai mereka yang lebih besar.